Dud! كلهم خالدين كلهم اخرى اخرى كلهم اخرى اخرى ما تصير ما تصير اخرى يا شباب لا لا شكوا تصوروا الكل بلاش هيك بتصور بتفوت انا اخرى انا ناخذ شبكه كلها شبكه كلها سبتك مني يا اخي اخوانا كريمه تخيرون كريمه كريمه اخوانا اخوانا اخوانا اخوانا اخوانا